Ребята, всем привет! Меня зовут Ариана. Сегодня у нас видео, что в моей сумке. Ну, я попрошу подписаться для тебя на мой канал. В общем, э, так как вы знаете, я учусь в восьмом классе. Ездить мне до школы очень далеко, но у меня будет папа. В общем, перед началом этого видео я попрошу тебя подписаться на мою страничку в Инстаграме. Скоро там будет 300 тысяч подписчиков стараюсь вести очень красиво. Прошу вас подписаться, потому что мне будет очень приятно, вам не сложно. А вот такая вот у меня сумка. Она черного цвета. Она черного цвета, очень прикольная. Кстати, эта сумка теперь моя, и хожу с ней в школу я. О, в ней находится, без чего я не могу прожить дня. Так, первое, что мне попадается, это моя косметичка. В школу уже недели две я не ношу с собой косметичку, но я крашуся перед школой, у меня есть два варианта, либо я поем и буду не накрашенной, либо я накрашусь и не поем. Следующее, что у меня лежит, это наушники, потому что я люблю слушать музыку беспалевно на уроках. Дальше у меня лежит с собой пауэрбанк, зарядка и пауэрбанк, точнее шнур и пауэрбанк, а, так как у меня телефон очень быстро садится. Да ладно! две вещи, которые спасают меня по утрам, и я чувствую себя живой. Это кофе. Итак, Следом, что лежит, это мой пенал. Дальше у меня лежат учебники. Это учебники геометрии, потому что у меня сегодня была геометрия. Также в сумке у меня лежат два учебника английского языка. Это Students Book и Word Book. В общем, это были все предметы из моей сумки. Надеюсь, вам понравилось это видео. Поставьте большой палец вверх. Подпишись на мой канал, на мой инстаграм и соцсети, ссылочку на ВК и Инстаграм ты сейчас видишь на экране. Ну, а я вам желаю всего самого лучшего. С вами была Ариана Куличева. Всем пока-пока!